mara nyingine tena karibuni katika mafunzo ya lugha ya kompyuta. Kwa wiki hii tutajifunza jinsi ya kutengeneza tavuti Tutatengeneza tavuti hii hapa au website hii hapa. Tutatengeneza hii website. Hii ni website ya hoteli. Eh, hoteli hii inaitwa Motomoto. Ni hoteli ambayo biashara yake kabisa ime eh, imependwa na uongozi wa hoteli hii umeamua kwamba itenge, itengenezwe tavuti ambayo itakuwa uh, inasaidia wale wateja ambao hupenda kutafuta bidhaa zao online au hupenda kutafuta eh, mitandaoni sehemu ambapo watakwenda na kupata chakula kisafi au chakula kitamu au chakula asilia kwa hiyo tavuti hii malengo yake ndiyo hayo ni ku eh, lenga wale watu ambao wanatumia mitandao kwa kuweza kutafuta sehemu za kupata raha kwa hiyo hii ndiyo tavuti ambayo tutakapo tutakayoitengeneza hatua kwa hatua sawa mimi natumia uh, kuandika kodi ya tavuti hii natumia notepad notepad ni rahisi kuidownload unaingia kwenye eh, browser yako unaandika notepad++ alafu una, una download tu au unaweza ukatumia eh, eh code editor yote ambayo umezoea uh, ama, au ambayo una uzoefu nayo. Kwa hiyo bila kupoteza muda, ni hatua kwa hatua, fuatilia kwa makini kabisa kadri ninavyokwenda. Kwanza tuna natakiwa tusevu hii eh, eh, sehemu tutakuandikia kodi. Kwa hiyo kabla ya yote inabidi tutengeneze hii folder sawa. Hii folder tumeita motomoto. Kutengeneza folder kwanza ni, ni nifute hapa. Unabonyeza mkuki kulia, unakuja walipoandika new new, unaandika folder, alafu tutaita motomoto. Sawa. Kwa hiyo ndani ya folda hii ndio tutahifadhi kazi zetu zote za tafuti hii. njo kwenye new save, tusave hii e, eh, tusave hii kama index.html. Kwa hiyo unaandika index.html. Sawa, njoo kwenye desktop utafute eh, moto motomoto penye ipo. Sawa, tutafute ile folder yetu hapa motomoto, ingia ndani ya motomoto alafu save. Kwa hiyo tayari tumeisave ndani ya moto Kwa hiyo kazi yetu hii hapa index.html. Rudi kwenye uh, code editor yetu, tuanze kuandika sasa kodi. Andika, fate vizuri ninavyofanya hatua kwa hatua, hizi inabidi ziwe Okay, kama kuna unataka kujua nini maana ya dog type, fanya research katika uh, fanya research online na utaelezea kwa, utaona kwa kirefu. Mimi madhumuni ya leo ni kuweza kuandika kodi na kuweza kutengeneza eh, hii tavuti hatua kwa hatua. Kwa hiyo tutasema lang, maanake lugha tutaweka itakuwa ni English. sawa kuzoom notepad plus plus unabonyeza kwenye mouse alafu unaweka vidole viwili alafu una zoom in au unaweza ka zoom out zoom in ili uweze kuona uh, yale unayo unayoandika sawa so just to en manake eh, manake tunasema kwamba hii tovuti tunaandika kwa lugha ya Kiingereza sawa tunaandika head hizi zinaitwa tag hizi naitwa tag. Kwa hiyo hapa tunaweza tukaweka comment. Hivi ndivyo navyoka comment katika kama anavyoandika katika HTML. Kwa hiyo tunazita tags. Tags, okay? Hizi ni tags. Sawa? So, uh, ah, okay. tutakuja hapa chini kidogo tuta close i, i head alafu chini yake hapa tutafungua uh, body body ndipo tunapoandikia kodi zetu alafu tutakuja hapa chini kabisa mwisho tuta close uh, eh, nani html tag alafu vivi tuta close body kama unataka kujua eh, tagi kwa wingi eh, kwa, kwa, kwa, kwa kirefu basi eh, unaingia eh, online na unafanya research kama uh, hauko mzoefu wa kuandika kodi au kuandika kodi kupitia HTML nitaweka comment hapa nitasema uh, kwa Kiswahili kodi zetu zitaandikwa hapa. Kwa hiyo hii hii comment au ujumbe huu hauonekani eh, manake anaitumia haoni. Huu ni ujumbe ambao wewe unaandika ili kuweza kujikumbusha kitu gani kinaenda hapa, ila mtu atakayetumia eh, tavuti hii hatoona haya mambo yanayoandikwa hapa, haya hizi hizi ujumbe hataziona. Okay, kwa hiyo tumeanza, tumeandika doctype yetu HTML, maana tunasema kwamba hii eh, doc tunaandika hapa ni html sawa html kwa kirefu tutaweka comment tu hapa pambele yake ili kuweza kwa mafundisho zaidi tu lakini unaweza ukajifanyia research mwenyewe eh, ukajua maana yake maana yake ni hyper eh, ndio maana ya ndio maana ya e HTML. Sawa? Okay. Kwa hiyo tumeshaweka header, head, tumeshaweka head, tumesha close head. Eh, tumeshaweka body, kwa hiyo hapa tuandike kodi kidogo. Eh, fuata utaratibu ambao unaandika uh, eh, kodi kama ndo unaandika kodi unafata unafuata huu utaratibu. Manake hello world, unaisalimia dunia kusema hello dunia, uh, hapo hello world. Kwa hiyo tuna save haya tulioandika, tunaenda katika uh, folder yetu hii. Hii ndio index tuliyoandika alafu tunaichapisha katika browser unaweza ukatumia browser firefox unaweza ukatumia chrome tumia chrome unaweza ukatumia uh, internet explorer baadaye tutakuja kuona jinsi gani ya kutumia hizi uh, browser wakati tunapotengeneza tovuti kwa hiyo kwa sasa hivi tuende kwa hiyo tunaona kodi yetu hiyo imetoka kwenye browser manake mtumiaji atakachokiona ataka ni haya maneno hello world hello world Haya ndio mtumiaji akaiona. Sawa. Kwa hiyo hapa vile vile tuweze ku, unaona hapa hii hello world ipo pembeni kabisa, tuweze kuisogezea hapa kidogo tu. Kwa hiyo center una open hii hii hii maana yake inamaanisha ina, ina umefungua tag open tag alafu sawa unaifunga tag alafu unakuja hapa vile vile unaiziba hii hii tag unaifunga maana yake sawa na run this tunaona kama hello world imekuja katikati hello world yeah, umekuja katikati. Sasa, kwa hiyo katika mafunzo yetu ya leo tumeona kwamba tumeona kwamba tumetengeneza hyper tume, tumetengeneza hii hyper markup uh, language sawa. Tumetengeneza head hapa, tumeipa jina eh, tumesema kwamba hii eh, hii tavuti yetu itatumia itaandikwa kwa lugha ya Kiingereza, lakini baadaye tutaona jinsi gani hata lugha ya Kiswahili e, itakuwa inatafsiri baada ya tavuti kuma, kumalizika. Manake itavuti pindi itakapomalizika itakapokuwa kama hii, sawa, tutaona jinsi gani haya maandishi sawa, unaweza ukabadilisha ukayaweka kuwa yanasomeka kwa Kiingereza kutokana na mahitaji yako wewe, wewe unayoitumia. Maanake kama unapenda kuisoma kwa Kiingereza utaisoma hivi hivi kwa Kiingereza, utageuza maandishi atasoma kwa Kiingereza, au kama unataka isome kwa Kiswahili ya maandishi yabadilike yote yawe kwa Kiswahili, yote yatabadilika, atakuwa katika lugha ya Kiswahili. Sawa? Kwa hiyo haya ndiyo majibu yaliyotoka katika hizi kodi zilizoandikwa hapa. Asanteni sana kwa leo, tunaishia hapo tutaendelea tena katika uh, toleo yetu lingine kuendelea uh, ah, kufanua na kufundisha uh, ili kuweza kumaliza tovuti yetu, ila kwa leo naishi hapa.